જેમ કે માર્ચ એપ્રિલ મે આ સમયગાળામાં રાયડાના ભાવ સારા મળી શકે તેવી સંભાવનાઓ છે ને હજી ઘણા બધા ખેડૂતોને રાયડાનો પાક ખેતરમાં ઊભો છે ને થોડો ઘણા સમયમાં તેના કાપણી ચાલુ થઈ જશે તો અત્યારે હાલ રાયડાની આવક વીસ હજાર ગુણીથી માંડીને ત્રીસ હજાર ગુણીની આસપાસ થઈ રહી છે અત્યારે રાયડાના ભાવ પણ સારા મળી રહ્યા છે જેમ કે ગયા શનિવારે ઊંઝામાં અગિયારસો સાઠથી તેરસો એકાણું આંબલિયાસણમાં તેરસો પિસ્તાલીસથી તેરસો પાસઠ થરાદમાં અગિયારસોથી તેરસો ને પંચાવન રૂપિયા સુધીના ઊંચા ભાવ બોલાઈ રહ્યા હતા તો હાલ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડોમાં અગિયારસો પચાસથી લઈને ચૌદસો રૂપિયા સુધીના ભાવ બોલાઈ રહ્યા છે તો હાલ માર્ચ અને એપ્રિલમાં રાયડાની આવક વધતા રાયડાના ભાવમાં થોડો ઘણો ઘટાડો થઈ શકે તેવી શક્યતાઓ છે પરંતુ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ખેડૂતો નફાની સાથે રાયડાનો વેપાર કરી શકે તેવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે અત્યારે સૌથી વધુ આવક ઉત્તર ગુજરાત કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ચાલુ થઈ ગઈ છે જેમ કે અત્યારે હાલ રાજકોટ જામનગર પાટણ સિદ્ધપુર ડીસા મહેસાણા વિસનગર પાલનપુર કડીને રાધનપુર જેવા તમામ માર્કેટયાર્ડોમાં સૌથી વધારે આવકો થઈ રહી છે અમે જે આ વિડીયો બનાવી રહ્યા છીએ તેનાથી ખેડૂતોને બજારની જાણકારી રહે તે હેતુથી અમે આ વિડીયો તમને બનાવીને જણાવી રહ્યા છીએ તો બસ આજના વિડીયોમાં આટલું જ ધન્યવાદ